Okay, selamat pagi. Uh, saya Joe Jason. Uh, di sini kita melihat lihat ni merupakan tapak uh, eh, untuk projek kami lah. Uh, projek mitigasi cili untuk 500 polybag. Uh, kita tengoklah sekarang kawasan ni belum lagi bersih sepenuhnya. Okay, mungkin hari ini kami akan buat kerja-kerja pembersihan lah seperti buang pokok-pokok yang telah ditebang ni lah dengan membersihkan rumput-rumput yang telah mati. Sekeluasan tanah ni berapa ya? Kawasan tanah ni kalau saya tak silap uh, 70 kali 80 kaki ya untuk kawasan ni. Hmm. Anggaran ni betul uh, boleh masuk dalam 6 ke 700 polybag betul. tapi buat masa ni kami akan jalankan dalam 500 polybag saja dulu. Okay. Untuk cili padi bara. Hmm. Kenapa buat tanaman fertigasi dan kenapa tanaman cili? Uh, sebab kita tahu juga <laughs> kan sebab harga cili padi ni buat masa sekarang ni memang mahal dan permintaan pun ramailah. Dan buat fertigasi ni sebab pengalaman dah banyak lah kan? pengalaman dah cakap banyak tu tak lah tapi kita ingin apa ni orang bilang gunakan pengalaman tu di sini uh, kita hmm. tengoklah macam mana hasil dia nanti lah. okey so anggaran dalam bila tu akan dapat hasil tu hasil tu rasanya mungkin dalam 2 ke 3 bulan lagi lah kita akan nampak ah. Ah, sebab pun sekarang kami baru <laughs> nak start kerja-kerja pembersihan lah di sini okay. untuk setup lah setup so, setiap, sistem Eh, siap uh, setup tu plan dalam berapa berapa setup minggu? Setup ni mungkin kami akan target dalam seminggu saja. Seminggu saja sekejap. Ah, ah, sebab dia tidak ambil masa yang lama pun. Hmm. Ah. Okey. So, itulah. Nanti kita lihatlah perkembangan kat sini macam mana. <laughs>